Šių juridinių asmenų duomenys taip pat bus perkelti į naudos gavėjų sąrašą. Jeigu naudos gavėjų sąrašą teikiantis juridinis asmuo arba šio asmens dalyviai juridiniai asmenys neturi prievolės teikti duomenų į jadis, trūkstamus juridinius asmenys pridėkite rankiniu būdu. Juridiniai asmenys gali būti pridedami spustelėjus daugtaškį, pliusą arba išsamios informacijos skiltyje esantį mygtuką pridėti. Pasirinkite plus pridėti juridinį asmenį. Pasirinkę juridinio asmens registravimo valstybę, įveskite juridinio asmens pavadinimą, kodą ir spustelėkite ieškoti. Jeigu radote tinkamą juridinį asmenį, pasirinkite jį mygtuku Pasirinkti, pridėti juridinį asmenį. Jeigu užsienio juridinis asmuo nebuvo surastas, spauskite plus pridėti naują užsienio juridinį asmenį. Įrašykite visus privalomus užsienio juridinio asmens duomenys. Išsaugokite įvestus užsienio juridinio asmens duomenys, pasirinkdami tęsti. Redaguoti užsienio juridinio asmens duomenys galite pasirinkę Redaguoti asmens informaciją. Pakeisti juridinį asmenį kitų juridinių asmenių galite pasirinkę Pasirinkti kitą asmenį Įrašykite juridinių asmens turimų akcijų, pajų, įnašų ar investicinių vienetų dalies vertę procentais nuo visos kontroliuojamo juridinio asmens turto vertės. Balsų dalis laukia įveskite juridinio asmens turimų balsavimo teisių dydį procentais. Įvesti galima procento vienos šimtosios tikslumu. Spustelėkite mygtuką Pridėti juridinį asmenį. Juridinis asmuo bus pridėtas naudos gavėjų sąraše.